हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग मैं हूँ दिव्यो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा घर देख लीजिए और एक चीज़ दिखाऊंगी आपको देख लीजिए ये ये रास्ता है ये हमारा विलेज टावर है देख लीजिए विलेज का रास्ता है इसे और देखिए आपको सही से देख लीजिए ये मेरा घर है अभी भी कंप्लीट नहीं किया है आ, दो साल पुराना हो गया है मेरा घर अभी भी कंप्लीट कर नहीं पा रहे हूँ अभी यहाँ पर सब दौर दाम बढ़ता है मेरा इनकम कुछ नहीं कैसा तो अभी देख लीजिए मेरा फ्लावर गार्डन देख लीजिए फ्लावर गार्डन देख लीजिए देख लीजिए है हमारा फ्लावर गार्डन मेरा फ्लावर गार्डन में लगाया था और एक चीज़ दिखाने वाली हूँ अभी देख लीजिए ये क्या है देखिए ये पेप्सिकॉम ए यहाँ पर देखिए अरे कैप्सिकम छोटा छोटा हुआ ऐसा कैप्सिकम सब जो बंदा जो फ्रेंड मेरे चैनल को नया आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दीजिए नमस्कार लेती हूँ